La economía de liberación es la transición de la economía capitalista para la construcción de una economía plenamente solidaria. Está baseada en la colaboración entre las personas. Tenemos un modo de producción que es autogestionado, no es explotación del trabajo, Todo é a propriedade compartida é uma propriedade solidária. Pero não basta produzir de maneira autogestionada e solidária, é necessário também organizar o intercâmbio de maneira solidária para que não nos quedemos rehenes del mercado capitalista. e Então, organizamos um sistema de intercâmbio, onde criamos de maneira autogestionada os próprios símbolos de valor que necessitamos para nossos intercâmbios. Pero não basta solamente produzir ou intercambiar, é necessário realizar o buen vivir de las pessoas, de toda a gente. E isto significa considerar todas as outras dimensões da vida, as dimensões de gênero, as dimensões étnicas, as outras dimensões da cultura, da educação información, de la comunicación, todas ellas, para que podamos, de hecho, asegurar las libertades públicas y privadas, exercidas de manera ética, para el buen vivir de todos.